بعزتك عزتك وجلالك عظيم نعيم رضوان نفسك لن أرضى حتى ها هو الحلم الذي ظل صباه يتردد في نفوس الفقراء وقلوب الضعفاء وقيود السجناء الأيام بعد الصمت عادت تتنفس وصدور الناس بالفرحة عادت تتنهد ها هي الأيام بعد الصمت عادت تتنفس وصدور الناس بالفرحة عادت تتنهد إن للحق رجال بالأهواء مالا و... ونحن نعتبر أنفسنا مجاهدين في سبيل الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه ما جزاء الذين يفسدون في الأرض إن حد يعطيهم أموال ما جزاؤهم إلا كما حكم الله عليهم في محكمة كتابه إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا جزاؤهم في كتاب الله أما أن حاجة أعطيهم مطالب إنه لن يستقيم أمن البلاد والعباد إلا بحكم صار من غير ظلم أما المداراة هذه هذه والله لا تزيد الأرض إلا فساد على الطغاة قوي وبالضعيف رحيم وباليتيم حفيظ ملك القلوب بعدله وبحزمه وبزهده والملك في يمناه إن يصلح الراعي ويتقي ربه تخشى الذئاب رجوعه وحماه أمركم بما أمركم به بما أمركم الله به في محكم كتابه بنفي التعددية الحزبية والمذهبية في دين الله تنفيذا لأمر الله إليكم في محكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه من قال هذا الإمام المهدي قالها الله رب العالمين